Na mtazamaji, baada ya kufunga kanisa lake la Good News International huko Malindi na kituo chake cha televisheni cha Times TV kufungwa, Pastor Paul Mackenzie alibuni mbinu fiche ya kuwavutia wafuasi wake na kuwafunza imani na itikadi kali ambazo zinaaminika kwenda kinyume na maandiko matakatifu ya Biblia. Kwa mwanahabari wetu Leonard Wamalwa alizuru eneo la Shakahola katika kaunti ya Kilifi na kutuletea taswira ya matukio yanavyoendelea katika eneo hilo kwenye makala yafuatayo. Milango nimeregesha kama ulivyoona. Shamba la Shakahola linapatikana ndani ya shamba kuu la msitu la Chakama Ranch ambalo lipo katika eneo bunge la Magarini katika kaunti ya Kilifi, takriban kilomita 80 kutoka mji wa Malindi ambako Bwana Paul Mackenzie alienda kutafuta shamba akisingizia kuwa anataka shamba la kufanya kilimo ndani ya msitu huo. Nilifunga ministry kama mnavyoona kutoka 2019 August na leo kirasmi mbele ya vyombo vya habari ninasema kwa heri, bye bye. Mimi nilichukua kama 500 acres na pia watu vile wanavyokuja wakitafuta mashamba, hata mimi nimekuwa niki dispose nikiwauzia pia zile zangu na wauzia uzia hivyo hivyo. Eh, sasa ndio maana tumekuwa namna hiyo, lakini pale ni mchanganyiko, pale ni mchanganyiko wa watu. Kuna watu wako pale siwajui, Eh, si ati ni kwamba nilibeba watu nikapeleka pale, no. Kila mtu alienda kwa interest yake ya, ya mambo ya, sha, ya shamba. Mackenzie did not initially come here as a pastor but he came to look for a farm and that's why he was welcomed. In fact, for those who don't know what Shakahola means, Shaka means problem. Hola means cure. Baada ya kutumia mbinu na ushawishi wake mwenyewe na kupata shamba hilo la ekari 800 kati ya ekari elfu hamsini za Chakama Ranch, Bwana Makenzi anadaiwa kuanza kuwaingiza wafuasi wake humo ndani ya msitu pasipo kuwepo kilimo cha aina yoyote, bali aliwapanga kwenye vikundi na vijiji alivyovipea majina ya kibibilia kama vile Judea, Bethlehem, Damascus, Jerusalem na kadhalika, jambo linaloaminika kuwashawishi wafuasi wake kuwa kweli watapatana na Yesu katika eneo hilo. Duru za kuaminika ziliashiria kwamba Bwana Makenzi hakujenga kanisa lolote ndani ya msitu huo, bali yeye na wafuasi wake walijenga vijinyumba vya matope visivyokuwa na milango walimoishi na kuendelea na imani yao ya kufunga kula na kutumainia kumpata Yesu. Mwaminini Yesu, mumfuate Yesu, sijaribu kufata Pastor Makenzi hata mimi nafata Yesu. Hata hivyo, baadhi ya manusura waliokataa kuzungumza kwenye kamera wanasema kuwa maisha ilikuwa shwari ndani ya shamba hilo hadi mapema mwaka huu wakati Bwana Makenzi alitangaza kuwa wafuasi wake wote waanze kufunga kula na kunywa hadi wafe ndiyo waweze kukutana na Yesu, wakianzia na watoto, wafuatwe na wanawake ndiyo wamalizie na wanaume. Kuna chakula hapa. Hmm. Pasta huyo wa zamani pia anadaiwa kuajiri vijana wenye misuli minene ambao hawakufunga kula kama wafuasi wengine, bali wao walikula chakula kama kawaida, huku kazi yao ikiwa ni kushika doria kwenye vijiji hivyo kuchunguza jinsi wafuasi wake wanaendelea kufunga na hata kuwaadhibu wale ambao wanakaidi amri hiyo ya kufunga, huku wakipita na kukusanya miili ya wale ambao wamefariki kila siku baada ya kukamilisha kufunga ili wakazikwe kwenye makaburi ya halaiki ndani ya msitu wa shamba hilo. Juu huko kuna maskari wa huyo Makenzi wako wako hapo ndani, so hata tuliambia polisi, wakatuambia au jamaa kwa na mishale, so kwenda huko si rahisi. Hata nilichimba kaburi moja, lakini nilijifanya tu kama mtu wa kusaidia, nikaenda huko nikajisaidia, nikajisaidia kidogo, nikatoka, basi kumpata. Ujanja aliyotumia Bwana Makenzi ili siri yake isijulikane haraka ni kuto wasajili wenyeji wa kijiji hicho cha Shakahola kwenye dhehebu lake, hali iliyopelekea wenyeji wa kijiji kutomshuku yeye ama wafuasi wake kila walipoenda kuchota maji katika mto Galana na kununua vyakula na bidhaa zingine za kimsingi kijijini humo na kurejea kwenye msitu pasipo kuibua sababu yoyote ya kuwashuku hadi wakati mchungaji mmoja wa mifugo alipokumbana na miili ya watu wawili kwenye msitu huo na kufikisha ripoti hiyo. And the locals knew that Mackenzie was in the forest but they had no suspicion because they knew he came as a farmer. Many of his followers would leave the forest, go to the shopping center. Lakini swali kuu ni je, ilikuwa vipi wafuasi wake wakawa wametoka pembe mbalimbali mbali za Kenya na mataifa ya kigeni kama vile Nigeria, Tanzania na mengineyo? Wakati wa korona watoto walikuwa nyumbani. Sasa huyu ndugu yangu akaanza mambo ya ku... ikifika Jumapili anaenda na mtoto, mtoto kijana yangu mkubwa kwa kanisa nini sikuichukua kama jambo ambayo itafika sehemu ambayo imefika hapa. Nikaona ah, mtoto kama anaenda kwa kanisa na baba yake mdogo hamna tabu. Most of them at some point they got into Mackenzie's teaching Kawangware Nairobi. Huyu kijana ni kama amekuwa uh, recruited, amekuwa recruited Nairobi. Jamaa na marafiki wa wafuasi wa Mackenzie ambao bado wanawasaka iwapo wangali hai ama ni miongoni mwa miili iliyofukuliwa ikisubiri upasuaji na utambuaji, wanasimulia kubadilika kwa tabia na mienendo ya wapendwa wao kabla ya kuhama na kuaminika kujiunga na Makenzi katika shamba hilo, huku wengine wakikatiza mawasiliano kabisa na familia zao. Last year but one aligraduate Nairobi University. Kenya amewacha ngumu ili tusimtrace. Aliwacha simu zake mbili zenye alikuwa nazo. Yeye yeah, mwenyewe alinipigia simu mwezi wa pili akaniambia anakuja ah, kwa kanisa huko Malindi, so anafunga simu for the next one month, kwa mwe, mwezi mmoja atakuwa mteja. Hainuliwe Yesu. Marais rudi. Yesu gani? Ni baadhi tu ya simulizi za masaibu ambayo yanaendelea kuwakumba jamaa na marafiki ambao wapendwa wao wanadaiwa kuripotiwa kupotea katika shamba hilo la Shakahola chini ya kanisa la Pastor Paul Mackenzie. Nikiripotia West TV kutoka chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Malindi, naitwa Leonard Wamalwa. Na neno ni moja, anasema mtu akiniamini hata ajapo kufa